alhamdulillah bu tinchligimizni e, sababidan <coughs> ziyoratlarga chiqilyaptida umra yoki haj ziyoratlari ham bo'lyapti endi shu ziyoratlarga chiqishlikni qoidasi bo'lishi kerak pulingiz bo'lsa to'lab turib moshina olganingizdan keyin provez bo'lmasa u minaverasan pulini to'lab qo'ygandan keyin saniki degani emas u uni qoidasiga rioya qilasiz keyin yo'lda yurasiz harakatlanasiz puliz bo'lsa to'lab qo'y umraga borib keldi degani bu keyin kelgandan keyin besh vaqtlar yuraver degani emas u eplayolmasangiz bormaydi qimor o'ynayapti ekan umraga borib hajga borib kelib olib qimor o'ynayapti u yerdagi u ham davo qiladida ey xudo man hajga borardim sani roziliging uchun deb kirkragin kelganda xudo aytadi borib kel harom ishni qilganligi uchun gunohi ikki barobar bo'ladi dedi shu sizni ko'rib turib qilmon o'ynayotganingizni ko'rib turib u go'daklar ham kallasi ishlaydida endi ha borib kelsang bo'laver ekan qilaver hajga ham borki aroqni ham ichaver namozingni ham o'qiver qimoringni ham o'ynaver zinoingni ham qilaver hammasini qilaver bo'laverar ekan degan narsa chiqadi eplay olmadingizmi uni haddini saqlay olmadingizmi bormi o'sha pulni suvga oqizib yuboring oqib ketsin o'sha bilan bir xil borib kelib o'sha gunohni ichida yashaydigan bo'lsangiz opoqilarimiz erisholmagan hajga umraga kaba degan narsani eshitishmagan ham zamzam suvi desa u suv qanaqa suv ekan deb tasavvurlariga sig'maydi. shunday muborak suvlarni ichib o'sha muborak yerlarda qadam bosib kelib turib ma'siyat ichida yashashga siz bilan men haqqim obro'sini to'kishlikka ham siz bilan mani haqqim emas shuning uchun ozginagina endi e'tiborimizni o'zimizni yashayotgan hol hayotga qaratishimiz kerak ertaga jannatni so'rab turib o'sha jannatniga egador bo'lishligi alloh hammamizni o'zi nasib